assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum barchalaringizga yana bir bor sog'lik salomatlik tilab qolaman agar e, ko'rayotgan bo'lsangiz bitta like tayamaysiz degan umiddaman hozir video chiqaradiganimizdan maqsad ya'ni 14 mini o'yinimiz haqida video chiqaryapmiz bilet narximiz 500 rubl 156 dona biletimiz qolgan ekranda сбербанк asab priyazni qilingan albatta bitta bilet olib 399 yuz to'qson to'qqiz dona biletlarimiz prizlar sonu kelsak 70 dona prizimiz bor 70 dona главный priz 1000 dollar undan tashqari 100 dollarlik 5 minglik 3 minglik 2 mingliklar hammasi yaptı. İnşallah inshaalloh xudo xohlagan bo'lsa ve final aniqlaymiz hammangizga omad kim bilet olmoqchi bo'lsa ekranda sberbank сопрязов qilingan sberbankka xurshid deb chiqadi sahrancha qilib taylang biletingiz zing'illab boradi hammalaringizga omad tilayman katta shansingiz bor uspet qilingizlar mana shu ekranga sberbankka 500 dolar talab omadingizni sınav ko'ring xudo kolay bo'lsa yaxshi tarzda oyunumuzu o'tkazaylik ҷаннис осин қеда осангизарам олларин панохида болингизар дӯстони азиз салому алейкум ба як маротибаи дигар якдаякта лайкоя бизанед худо хоҳад 158 донаи 156 та мондагай билет нархаш 500 рубле офши калиса 399 тора худо хоҳад 14 бозӣ рафтодааст ҳаматоо омад мехоҳам якдаякта билет бигирен офши 70 та приз аста гландаш 1000 доллар бад 100 доллар аста 5000 3000 2000 ҳаматоо омад дапонато худованд фақат падешкада бошад ҳамаш хуб мешавад